怎么了，老师？你看这个女孩，她是谁啊？一个百万粉丝的网红小姐姐，她用咱们拳套呢。韩老师，为什么这么多人选这款拳套啊？首先，这副拳套的颜值就非常高，而且往往场馆的沙袋比较硬，女孩用这个拳套打靶打沙袋手就不疼，而且非常的舒服。这不是快圣诞节了吗？男朋友送女生一个包的，非常的贵啊。 但是如果你给他买这么一副拳套，你们就增加了男女朋友之间的亲密度。没事他拿这个打打你，而且他不受伤。你真应该选一个给女朋友戴一戴。